Þið? Við hvað lífið er þetta? Er það inner nerd? Já, það er inner nerd. Ég er ekki búin að fatta mig. Hæ? Af hverju ég er <laughs> ekki búin að fatta mig? <gasps> Má ég eiga hann? Já, já. Ég meina, þurfum ekki allir tölunarfræðingar að hafa hávægt liklaborðið það. Hæ, ég heiti Bryndís Gunnestad. Og ég heiti Rána Æsastir. Og við erum báðar hérna í tölunarfræði í HR. Við erum hérna tvíðan líka. Ég er svo að það er hug Þó að sé ég með í tölvunarfræði þá er ótrúlega satt eitthvað félagslíf í gangi hjá okkur. <laughs> og tvíhundir axlíf með bara. Hvernig finnst þér að vera í tölvunarfræði? Ég myndi segja svona 10 á 10 sko. 10 á 10? ok, byrjum því. Komið nóg að tala um. Núna ætlum við að tala um The Celeb. <laughs> og þessi bæklingur segir nákvæmlega skipulagið. Mjög gott skipulagið en ég hafa var. Eitt af bestu við HR er til dæmis sem við nefndi tvíund. Það eru výstaferðir næstu greinstu viku. Við hefum farið í Salpei, Fraktal 5, Spilavinni og fleira. Og þetta er geggjatæki verður svona starfsmunum og nú er þetta fólki sem búið útskjáðs úr HR. Heyrið, við, við áttum síðan eftir að reynda minnast á hérna. Sistur, þetta fyrir stefnunar, stefnunar í tvíund. Svo við getum talað saman. Já, þetta núna er svona smá svona jöfn kynja hlutföll, þú veist, það er alveg, ég sé mjög mikið að stelpum núna í tölunafræði. Ég meina framhaldsskólakennarinnar sögðu alltaf, eða ég held að allir framhaldsskólakennarinnar segja þú getur ekki gert þetta í háskóla, hann verður erfiðari. Það, lígi, <laughs> þú sko- getur komið, þú veist, háskóla er ennþá bara nám. Ef þú hefur áhuga þá getur þú komist í gegnum það. Eins og Gilvi, ég er bara í Discord sambandi við hann. Ég ringi bara í hann í Discord ef ég er með vandamálum verkefni, sko. Það er mjög, það er mjög, það er mjög <laughs> sambandi við kennara dæmitímar eru geggjaðir til að bara skilja almenna verkefnið ef þú ert með eitthvað vandræði og þú getur svona að tala bara face to face við kennarana. Við þurfum fullt af nýju skemmtilegu fólki í tölunarfræði, sko. Ég, ég er til í á næsta ári Já. að þú kemur. Já. Já. Kont og skemmtið þér. Ef það hefur áhuga, af hverju ekki prófa? Satt. Þetta er tíðin til að prófa. Kom ég til að prófa. Ef það hefur búin að vera